Hammaga assalomu alaykum do'stlar, azizlar. Sizni o'z YouTube kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Azizlar, bugun juda ham qiziqarli kontent sizlarga tayyorlaganmiz. Ya'ni bokiralikni uy sharoitida aniqlash mumkinmi yoki yo'qmi? Albatta, bu bo'yicha juda juda ko'p savollar kelib tushgan. ya'ni e, uylanmoqchi bo'lgan yigitlar uylangan yigitlar buni qanday qilsak bo'ladi ya'ni bilsak bo'ladi u qiz bokiram ya'ni qizlik pardasi saqlanganmi yoki yo'qmi e, mandan oldin jinsiy aloqa qilganmi buni qanday bilsak bo'ladi deb juda ko'p savol e, yo'llashadi и hozir ham yo'llashyapti azar bu bo'yicha hozir sizlarga ma'lumot berib o'taman qizlik pardasini uy sharoitida aniqlash mumkinmi yoki yo'qmi birinchi navbatda qizlik pardasi nima u bu haqida aytib o'tamiz keyin sizlarga albatta mana shu uy sharoitini aniqlash mumkinmi yoki yo'qmi aytamiz azizlar e, mavzuni boshlamasdan oldin kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin va layk bosib ham qo'ying bu bizni videolarimizni e, rekomendatsiyaga chiqishga yordam beradi azizlar birinchisi bu qizlik pardasi nima ko'pchilik o'ylashadi e, endi ko'rsatib o'taman mana vaginal oblast bo'lsa mana shuni baklab beklab turadigan narsa deb o'ylashadi ya'ni e, to'qima deb o'ylashadi bu полностью vaginal oblastni e, berkitib turmaydi azizlar uni o'zini teshiklari bo'ladi ozgina kichik kichik teshiklar bo'ladi unda sababi e, ayol kishi qiz bola hayz ko'rganda hayz suyuqliklari hayz chiqib ketishi kerak bo'ladi agar bu полный berk bo'lganda unda hayz chiqib keta olmasdi shuning uchun tabiiy mana shu teshiklar bo'ladi ba'zi birovlarda bir ba'zi birovlarda ikki yoki uchta kichkina teshiklar bo'ladi endi qizlik pardasi nimaligini bilib oldingiz bu vaginal oblasni berkitib turadi va o'zini teshikchalari bo'ladi endi keyingisi endi qizlik pardasining ko'rinishi bu qanday bo'ladi endi har kimda har qizda bu har xil bo'ladi ya'ni buning shakli ko'rinishi qalinligi elastikligi bu har kimda har xil bo'ladi ya'ni individualniy bo'ladi har kimda o'ziga mos bo'ladi albatta mana shu ko'rib turganingiz bu qizlik pardasining turlari bu har kimda har xil bo'ladigan turlar azizlar qizlik pardasi bo'lmasligi ham mumkinmi nima deb o'ylaysiz Mana shu videoni pauzaga qo'ying va kommentariyaga javobni yozib qoldiring. Kutamiz. Qani ko'p odam qanaqa fikrda ekan? Qizlik pardasi bo'lmasligi ham mumkinmi? Pauzaga qo'ying, kutamiz. Manimcha, javobni yozib qoldirdingiz. To'g'rimi? Unda eshiting. Qizlik pardasi tug'ma bo'lmasligi ham mumkin azizlar. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Tug'ma bo'lmasligi ham mumkin. Bu aplaziya deyiladi ya'ni qizda qizlik pardasi yo'q albatta e, bunaqa holatlarda ginekologga qiz bolani olib borib e, ginekologga ko'rsatib uning maslahatlariga rioya qilgan ma'qul sizlar hozir hayron qolasiz shunaqa narsa bor ya'ni qizlik pardasini ikkilamchi paydo bo'lishi bu atreziya deyiladi ha bunaqa holatlar ham uchrab turadi lekin kam no uchrab turadigan holat endi sizlarga savol yana bitta azizlar qizlik pardasi necha yoshda olinishi kerak ha to'g'ri eshitdingiz qizlik pardasi necha yoshda olinishi kerak boziga qo'ying yana javobni yozing javobni yozgan bo'lsangiz eshiting azizlar buning yoshi yo'q ya'ni qiz ham jismonan ham psixologik tayyor bo'lsagina u qizlik pardasini olsangiz bo'ladi albatta eshitding albatta qonuniy ravishda ya'ni er xotin bo'lgandan keyin manimcha ba'zi birovlar mani to'g'ri tushundi endi qizlik pardasini manimcha bilib oldingiz nimaligini uni shaklini bilib oldingiz elastikligi har kimda har xil bo'lishini bilib oldingiz endi keyingisi juda ham ko'p so'raladigan savol ya'ni qizlik pardasi olinganda og'riqli bo'ladimi azizlar bu holat bo'yicha ko'p aytganman yana aytib o'taman azizlar ko'pchilik aytadi ya'ni qiz bolani miyasiga shu kirib qoladi ya'ni og'riqli bo'ladi qon ketadi yana bir narsa bo'ladi deb uni qo'rqizib qo'yishlari mumkin u qiz bola keyin o'ylaydi mana shuni kutish natijasida og'riqni kutish natijasida unda qo'rquv yuzaga keladi qo'rquv esa og'riqqa olib keladi ha ya'ni uni kutadi kutadi что og'riq bo'ladi qani og'riq bo'ladi deb uni miyasida aylantiraveradi miyasida aylantirgandan keyin u jins e, aloqada unda og'riq bo'lishi mumkin bir narsani aytaman shuni miyangizdan chiqazib tashlasangiz sizda og'riq bo'lmaydi hazlar и bu ham individualniy har kimda har xil do'stlar shuning uchun hech nimani o'ylamang и hech nimadan qo'rqmang azizlar xalq orasida yana shunaqa narsa gaplar yuradi ya'ni qizlik pardasi olinganda qon kelishi kerak yuz foiz kelishi kerak agar qon kelmasa tamom u qiz buzilgan u qiz tamom yurgan u ko'chada birovlar bilan degan fikr yuriydi ha endi bu fikrga ham nuqta qo'yamiz ha qizlik pardasi olinganda ko'pchilik holatlarda qon kelishi mumkin ko'pchilik holatlarda qon kelmasligi ham mumkin ha to'g'ri eshitdingiz qon kelmasligi ham mumkin unda lekin qizlik pardasi bor u hech kim bilan yurmagan hech kim bilan bo'lmagan to'g'ri eshitdingiz bo'lmagan hech kim bilan lekin unda qizlik pardasi olinganda qon kelmadi ha qon kelmadi ko'pchilik bu payti tamom muammo olib keladi qizni uydagilar chaqiradi qizni gaplab tashlashadi lekin azizlar shoshilmang bunga shoshilmang azizlar buning sababini tushuntirib o'taman nima sababdan qon kelmasligini birinchisi o'ta darajada qo'rquv keyingisi elastiklik kuchli bo'ladi ya'ni qizlik pardasining elastikligi kuchli и mana shu qo'rquv natijasida e, qon tomirlar spazm bo'lib turadi и qizlik pardasini teshib o'tgan paytingiz nima bo'ladi qon kelmaydi sababi qon tomirlar spazm bo'lib turgan bo'ladi ha spazm bo'lgan paytda qon kelmaydi keyin unda nima bo'ladi ko'pchilik holatlarda agar shu qo'rquvni sizda spazm bo'lib turganda e, qizlik pardasi olinadi qon kelmaydi e, ayol kishi keyin yuvinishga banniga kirgan payti u расслабиться qiladi и unda qon kelish ehtimoli bor endi yana qaysi holatlarda kelmasligi mumkin bu qizlik pardasining qon tomirlari bilan e, qoplanganligida ya'ni u kam yoki ko'p bo'lsa shunga qarab qon kelishi yoki kelmasligi mayli miqdor oz kelishi ham mumkin hazlar bunaqa holatda ayolingizni xotiningizni unaqa qilib aybdor qilmang agar shunda ham ishonch bo'lmasa men yuz foiz ishonmoqchiman что u qiz bolaligini bilmoqchiman desangiz ekspertizaga olib boring ekspertiza aytadi u qiz bolamidi yoki yo'qmi albatta buni ekspertiza hal qiladi hech qanaqa ginekolog yoki boshqa narsa hal qilmaydi endi keyingisi ko'p odam aytadi man qiz bolani e, bilaman ya'ni barmoqim bilan ushlab ko'rganimda e, uni bilishim mumkin u qiz bolami yoki yo'qmi men uni sezaman deyishadi yo'q azizlar bu ham noto'g'ri fikr bu ham bo'lmaydigan narsa to'g'ri buni ginekolog professional ginekolog bilishi mumkin lekin bunda ham xatolashish mumkin azizlar bu narsani uy sharoitida barmoq bilan ushlay olmaysiz ha ushlay olmaysiz keyingisi ko'p odam aytishadi ya'ni man uni xatti harakatidan bilaman ayolimni u bokirami yoki yo'qmi deb o'ylashadi bu ham hozirgi kunda xato sababini aytib o'taman azizlar hozirgi kunda internet rivojlanib ketgan zamonimiz rivojlanib boryapti и e, kerak bo'lsa e, bu xatti harakatini ya'ni nimadan bilishim mumkin avvallari bilishim mumkin uni e, og'rig'i qo'rqishidan keyin uning xatti harakatidan pala partish qilib buni nima qilib qo'rqib italab tashlashidan ya'ni boshida shunaqa bo'lib turishi mumkin shundan bilishi mumkin edi lekin hozir buni qizlar imitirovat qilishi mumkin ya'ni rol o'ynab berishi mumkin sizga ha rol o'ynab berishi mumkin endi hozir bir narsani aytaman kerak bo'lsa kravanisti shariki bor shariklar bor ichiga qon qonga o'xshagan kraskalar nimalar bo'ladi buni vaginaga tiqib qo'yadi siz jinsiy aloqa qilgan paytingiz sharik sharik yorilib ketadi и qon keladi ha shunaqa holatlar ham uchrab turadi azizlar albatta bu narsalar hammasi xato ya'ni siz uni xatti harakatidan bilolmaysiz тем более hozirgi zamonda endi eng asosiy savolga keladigan bo'lsak uy sharoitida aniqlab bo'ladimi degan qizlik pardasini azizlar yo'q bu holatni uy sharoitida aniqlay olmaysiz hozir sizlarga hamma narsasini tushuntirib o'tdim manimcha tushungan odam tushundi что buni uy sharoitida aniqlab bo'lmaydi bosh ralitni uy sharoitida aniqlab bo'lmaydi ha azizlar bu mavzu bo'yicha o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiring yana siz qanday metodlarni bilasiz hozir masalan man aytib o'tdim bir ikkita metodni ya'ni barmoq bilan ushlashni yana boshqa narsalarni siz qaysi metodni bilasiz Kommentariyga yozib qoldiring albatta o'qib chiqamiz bizga juda ham qiziq sog' bo'ling salomat bo'ling bugungi mavzumiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz